ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ለቁርስ ተበልቶ የማይጠገብ ምርጥ የድርቆሽ ፍርፍር በእንቁላል አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮ አይታችሁ ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አመሰግናለሁ። የድርቆሽ ፍርፍር በእንቁላሉን ለመስራት የምጠቀመው ድርቆሽ፣ እንቁላል፣ ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ መከለሻና ጨው ናቸው። ሽንኩርቶቹን ደቀቅ አድርጌ ከትፌና ድስቱ ውስጥ አስገብቼ በራሱ ውሃ አበስለዋለሁ። ሽንኩርቱን በራሱ ውሃ አብስየዋለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብረር ያቆላላቸዋለሁ ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቸዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በርበሬው ትንሽ አነስ ስላለብኝ አንድ ሻይ ማንኪያ ተጨማሪ በርበሬ አስገብቻለሁ። የበርበሬውን መጠን እናንተ እንደምትፈልጉት ወይም እንደ ተመጋቢው ብዛት ከፍም ዝቅም አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሁለት የሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። ቲማቲሞቹን አጥቤና ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ ቁሌቱ ላይ አስገባና አብሬ ቲማቲሞቹን ፈጭተንም ቢሆን ማስገባት እንችላለን። ጫው አስገባና አብስዬው መለሳለሁ እንቁላሎቹን በሹካ በደንብ መትቼ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ቁሌቱ ላይ አስገባና አብሬ እያቁላላው እንቁላሎቹን አበስላቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስገባና ውሃ ከልሼ አፈለዋለሁ። የውሃውን መጠን እንደ ተመጋቢው ብዛት ከፍ ወይም ዝቅ አድርገን መከለስ እንችላለን። ቃሪያውን አነሳ አነስ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ቃሪያ አስገባለሁ። ድርቆሹን ነስነስ እያደረግኩ አስገባና ከድኜ ለሁለት ደቂቃ አብስዬው መለሳለሁ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ይመስላል። ከላይም ያለው ድርቆሹ ልስልስ እንደማለት ነገር ብሏል። በማማሰያ ያያገላበት አቀላቅላቸዋለሁ። ድርቆሹ ልስልስ ብሎ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ለልጆችም በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። እኛ ለቁርስ በ green tea ን የተመገብ ነው። በቡናም በወተትም በጣም ምርጥ ነው። አሰራሬን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።